de alle sammen, vi er færdige med spørgsmål. Først og fremmest tak til alle til Stil værne, og tak for, tak for min lærer, min lærer og øh, forvaltning af skolen, som de givet mig at øh, sige disse år. Men gør man, man er fremmed, den tænker man. Tænker man meget over kiggerne. Og man spekul spekulerer. Skal jeg holde min tanke? Skal jeg holde min tanker til, til bange til den gamle? Eller skal jeg forandre det til bedre? Lige haya und der hat alt Bühne sang mit, me tank denn klar tank ich will sie hat man iges nur da sei sel da man er den framme drein vier quina man man tinga Mann, Tanker. mit Albanien. Det vil sige, hvordan går jeg i skole, om hverdag, og om weekenden har jeg lidt tid, at, uh, lidt tid, hvor man tænker over de hele, der siger omkring mig. Jeg mener, da man kommer fra den fremmede land, Syrien, Irak, الى الا هيلان يهيلي دراب هارمان دين غامل كان ودامن بيغان تين كاليت اناليس بيغونا كونفليكت ميلم تانكاني يهول إيه تانك هيو من كيبي أو إيه تانك Heomen Kipkan, Oi Tank Heomen Kihoya, Oi Tank Heomen Kivensra. Så efter lilla sukkertid bliver man ret og får sine alle tankerne. Og den tank viser man tilbage, viser mig tilbage. Kidentu skonne historia afroamericanis chiadra. يعني مين سمدي سمدي في سم تيادرا يقوسي Und dann hier Imperial Jones und The Gorilla. Fragen, some uh, Eugene O'Neill, den berühmten Verfechter Hasriode. Som jeg blev meget påvirket af hans historier, og det handler om, hvordan de, de to Idi tu begge så jeg var god og selvsikker, men eh, på et grund vender de de vildt de forfra, og de bliver primitive. Men da man, man analyserer de to teatre, eller historier, opdager man, at rulle samfund var de store spil, at de vendte væk. Yamina primitiu, venati veki ideas primitiu. Moski non speculier, lisa mai, sen jai havet i Danmark, og de, og de siger, vil du, vil du fortælle os en historie, eller vil du, eller vil du analysere det, hvad vil du? Ja, Jeg siger, de, de er godt spørgsmål. Og så svarer jeg nej. Men jeg vil gerne give signal til mange ting skidt med mig, med dig, med andre, dem de var, de kom fra udlandet. Ja. helt klart over, de, over hele ting, der sker. Jeg ønsker at henvise til fællesskab, fællesskabs rolle i, i mennesker adfærd. Jeg vil gerne se, hvordan situationer ændrer mennesker fra dårligt til gode, eller omvendt. Og her vil jeg gerne gentage mit sætning, som jeg har sagt den i indledning, i indledning. Vi er ikke programmeret, men vi er programmering os til hvad derfor kommer os fra sandhed eller fakta. Fra din historie, der gorilla da han, da, da han hed, håndterede dårlige, var der, var der dårlige konsekvenser. Selvom han var et godt, godt og selvom han var et godt menneske, menneskelig, selvsikker og alt var godt. Og det ligner 100 procent, da man bor i Danmark men alligevel helt modsat. Men alligevel helt, helt modsat. Hvordan? Jamen nu, jeg, jeg, jamen nu vil jeg gerne snakke lidt om mit oplevelse i Danmark. Som mig og dig har oplevet som var næsten, 100, næsten 80 procent af, 80 procent af de i sprogskulen. Damen og herrer minister, er de menneskelige fejl. Ret fejler, undskyld. Men 1, 2, 3, 4, 100, 1000. Men på din tidspunkt, da man laver fejl, og man siger på, på lærerne i sprogskolen, eller lærerinden, lærerinderne, it må du gerne siger, dit må du gerne lave fejl. Og man siger på lærer, eller lærerinderne, dit må du gerne lave fejl, mens de smiler. På motiverer, på, de gør det for at motivere man, til, til man bliver bedre. Eller måske laver man nogle dårlige ting, ballader, eller man griner i undervisning. Måske man siger nogen ord, man rammer dem, wenn Mndi war. Ich glaube, die, die ich kann zwar, nein, nein, nein, nein. Man da man, da man Tinka, Dub, man auf der Art, die ha den Steuer da. Und da man, kann man ja im Frostkulen und Raman sein. Når man forestiller den situation, dit må du gerne, og den smil, den måde, man bliver håndteret, hvad betyder det? Mon, han eller hun, vil lære mig, hvorfor de opfører sådan? Hvorfor de opfører sådan? Jeg er en stor spørgsmål. خیلی eight minutes, okay. رئیسونس من ایدی دی کاماتی علی سام سلام من سکل سیتی علی او تو آیا Jeg glæder mig, at jeg har været i sportskolen, også specielt i Danmark. Og tak, tusind tak til, die lærer in oh, ungdomsklasse, Emi, Stina, Røjan og oh, Mustafa og oh, Gujuli Feja og godt nyt og til alle sammen. Tak.